a tá, tá livezinha amanhã. Sim, livezinha todo dia. Saiu do local você, né? Do código 5. Que tapinha, filha. Qual é a sensação de espera, né, Bora? Tá que tapinha! Lapa <laughs> da. Boy! Que tapa da porra! Stronger! Que é isso aqui, cara? É